Merhaba, ben, ben Cenker Sezer. Bugün sizlerle çok ilginç bir oyun oynayacağız. Evet, zaten bunu hatırlıyorsunuz. Daha önce çekiyordum. Pekala. Karakterimi seçmek istiyorum. Ichigo. Kim seçsem acaba? Ee, ha, gene aynı şekilde oynayalım. Hah, tamam burası. Arkadaşlar bu uzun sürede sonra video çekmeye karar verdim. Bu arada hava pencere açık ve ben soğuktan nefret ediyorum. Kendime buzlu su yaptım bir de. Buzlu suyu severim. Heh, geldik. <laughs> Çok güçlüyüm. Bu arada oyun bayağı gelişti ha. Bildiğin yere çakıldı. Getsuga Teshro. Double Getsuga Teshro. Ve üçlü. Bu arada hala uzun zamandır video çekmeye karar verdim. Yukarıya atacağım. Ne? İşte bu kadar. Ichigo'nun hiçbir değişikliği yok ki. Yanlış şeye bastım. Yanlış yere attım. Hayır. Kendimi affetmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar uzun süreden sonra bu oyunu oynayamıyorum. Şimdi oynayasım geldi. Hadi bakalım. Bankayı. Tamam. Çok güzel tutmadın mı? Ya, ya. Yere çakıl. Hop. yukarıdan zıplamaya çalışacağım. En yukarıya kadar sonra meteor gibi düşeceğim. Critical damage. Hadi gelelim Getsuka Tesro'ya. Şimdi en asıl attack'e. <laughs> Ichigo'nun bu çılgınlığına bayılıyorum. Aman. Şimdi işleri ciddiye alma vakti geldi. Yanlış şeye basıyorum her Oğlum şu dönüşümü yapmayı bayağı unuttum ha. İzleyin. Artık iç. Artık efektler değişti. 心勇气。 yüce çakıl böyle. Çakıl taşı gibi çakıl. Ağır çekim modu ha. Yaha! <laughs> Nasıl efsane video? Bir daha yapacağım. Çok eğlenceli. Ölüm saldırısı vakti geldi. Yanlış yere fırlat. de bu, buzu verdim. Ichigo'nun hareketleri. Tamam şimdi güzel. Daha da ölümlülüğe çevirme vakti geldi. yere çakılacak. Bakın izleyin. İşte. <laughs> evet başardık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Birazcık normal konuştum, ciddi konuştum. O kadar da kötü değil video. Güzel video olacak. Evet Cenk Ersezler sizi çok seviyor ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki videoma gidebilirsiniz. Bu arada Akira Toriyama'ya selam söylüyorum. İnşallah Dragon Ball Super'in 100. bölümü gelir. Sonra da linkini koyarım izlemek isterseniz. Videosunu çekmem ama iz sadece de anlatırım. Tamam. Videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.